vamos a hablar del avivamiento. Perché Dio ci ha dato una parola per quest'anno. Perché Dio ci ha dato una parola per quest'anno. Che questo sarebbe stato un anno di espansione. Che questo iba a essere un anno di espansione. Un anno di crescita sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista naturale. Un anno di cre de crecimiento punto di vista materiale e spirituale. Però affinché questo si verifichi. Pero para que esto pase. Deve scoppiare qualcosa. Tiene che explotar algo. Ci deve essere un risveglio. Tiene que haber un avivamiento. Perché Dio sta cercando una chiesa piena di guerrieri. Porque Dios está buscando una iglesia llena de guerreros. Mia moglie diceva Mi esposa decía che ognuno di noi ha un proposito. Che cada uno di noi tiene un proposito. Non siamo nati per caso. No hemos nacido por casualidad. Non siamo nati perché un giorno nostro padre e nostra madre si sono incontrati. Non siamo nati perché un giorno nostro padre e madre nos han encontrado. Se han encontrado. Sicuramente si sono incontrati. Sicuramente si incontrarono. Però non è stato per caso. Pero no fue por casualidad. Dietro Dio aveva un piano. Detrás de eso Dios tenía un plan. Perché Dio ha un piano per la vita di ognuno di noi. Porque Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. E no estamos siamo vi possiate alinear al plan que Dios ha per voi. Y nosotros estamos aquí para que ustedes se puedan alinear al plan que Dios tiene para ustedes. Y e Dio una iglesia llena de guerreros. Dios quiere una iglesia llena de guerreros. Quelli che fanno tremare l'esercito delle tenebre. Los que hacen temblar el ejército de las tinieblas. Persone ripiene del fuego dello Spirito Santo. Personas llenas del fuego del Espíritu Santo. Que iluminan le persone che ci sono intorno. Que iluminan las personas a su alrededor. che ardono di passione per Dio. Que arden de pasión por Dios. E questo avviene quando c'è un risveglio. Y esto pasa cuando hay un avivamiento. Quando tante persone si allineano al proposito di Dio. Cuando muchas personas se alinean al propósito de Dios. Vogliamo leggere Esodo capitolo 34? Vogliamo leggere en Éxodo capítulo 34. Dal versetto 27 al versetto 29. Del versículo 27 al 29. <clears throat> Y Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que él, ah, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. La pelle di Mosè risplendeva. La piel de Moisés resplandecía. Perché era stato a contatto con Dio. Porque estuvo a contacto con Dios. E quando noi siamo a contatto con Dio. Y cuando estamos a contacto con Dios. Si vede. Se ve. Io ricordo la giornata in cui ho creduto nel Signore Gesù. Io ricordo la, il giorno in cui creí nel Signore Gesù. Mi trovavo a casa di mio zio. Stavo in casa di mio zio. E quando sono ritornato a casa mia. E quando volví a mi casa. Per strada ho incontrato un amico. Por la calle incontré un amico. E questo amico mi guardò in faccia. E este amigo me miró en cara. Dice, che è successo? Cosa hai fatto? Dice, che passò? Che hiciste? Dice, perché? Dico, perché? Perché la tua faccia ha una gioia che non, ho mai visto. Perché tu cara tiene un gozo che io non vi. Dice, no, oggi ho avuto un'esperienza con Gesù. Dice, dije, pues hoy tuve una experiencia con Jesús. E quando noi abbiamo un'esperienza con Gesù. E quando abbiamo un'esperienza con Gesù. Questo si vede dalla nostra faccia. Questo si vede por nostra cara. Una delle frasi più, più, famose di Charles Spurgeon. Una delle frasi più famose di Charles Spurgeon. Che era un grande predicatore eh, inglese. Che era un gran predicatore inglese. Dice abbiamo bisogno di uomini che ardono. Dice necesitamos de hombres que arden. Che irradiano un fuoco con un calore intenso. Che irradiano un fuoco con un calore intenso ma così intenso. Pero tan intenso. Che non possiamo nemmeno avvicinarci. che ni siquiera podemos acercarnos. Senza sentire che i nostri cuori stanno bruciando. Sin sentir que nuestros corazones están ardiendo. Uomini come un, fiu, come un fulmine. Hombres como lampos. Che sono stati lanciati dalla mano di Dio. che fueron tirados con la mano de Dios. Per distruggere ogni cosa sbagliata. Para destruir cada cosa mala. Uomini guidati da Dio. Hombres guiados por Dios. Abbiamo bisogno di uomini che ardono. Necesitamos de hombres que arden. Abbiamo bisogno di donne che ardono. Necesitamos de mujeres que arden. Di giovani che ardono. De jóvenes que ardan. E un giorno John Wesley disse. Y un día John Wesley dijo. Ardi in fuoco per Dio. Arde in fuoco per Dio. E la gente verrà a vederti bruciare. E la gente uh, ah, vendrà a verte uh, arder. Amen. Arde in fuoco per Dio. Arde en fuego por Dios. E la gente verrà a vedere come stai ardendo. Y la gente vendrá a verte cómo estás ardiendo. Forse tu ti stai chiedendo, Quizás te estás pidiendo, come faccio in modo che la mia famiglia sia salva? ¿cómo hago para que mi familia se salve? Arde in fuoco per Dio. Arde en fuego por Dios. Come faccio che i miei amici siano salvi? ¿Cómo hago para que mis amigos se salven? Arde in fuoco per Dio. Arde in fuoco, per Dio. Come faccio che i miei colleghi di lavoro siano salvi? ¿Cómo hago para que mis colegas de trabajo sean salvos? Ardi in fuoco per Dio. Arde en fuego, por Dios. Ardi in fuoco? Arde en fuego. E la gente verrà a vederti come arde. Y la gente vendrá a ver cómo ardes. La passione che c'è nel cuore. La pasión que está en el Deve essere una passione per Dio. Tiene que ser una pasión por Dios. Amen. Amen. La Bibbia ci parla della storia di Davide. La Biblia nos habla de la historia de David. Davide fu un re. David fue ungido como rey. Però il re era ancora Saul. Pero el rey seguía siendo Saúl. E Saúl si era allontanato da Dio. Y Saul se había alejado de Dios. E un spirito malvagio veniva e lo tormentava. Y un espíritu malvado venía y lo atormentaba. E quindi gli dissero una cosa. Y le dijeron algo. Primo Samuele 16-18. Primero Samuel uh, eh, 16-18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Esaí de Betelén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Quando Saulo aveva bisogno di qualcuno che potesse suonare per lui, cuando Saúl necesitaba de alguien para que tocara por él, in modo che questo spirito si allontanasse, para que este espíritu se alejara, gli disse guarda c'è un giovane particolare. Le dije mira hay un joven particular. Non soltanto sa suonare. No solo sabe tocar. Non soltanto è coraggioso ed è un guerriero. No solo es valiente y es un guerrero. Non soltanto è saggio. No solo es sabio. Ma il Signore è con lui. Sino que Jehová está con él. E lo mandarono a chiamare. Y lo fueron a llamar. Era un ragazzo. Era un giovane. Differente. Differente. Che cosa aveva di differente? Che tenía di differente? Che aveva il Signore con lui. Che il Signore stava con lui. E questo fatto che Dio era con lui si vedeva. E il fatto che que Jehová stava con lui si notava. E si manifestò quando lui si affrontò con Golia, un gigante. E si manifestò quando él se enfrentò con Golia, un gigante. Saulo che era il re se ne scappò. Saul che era il re si scappò. E Davide che era un piccolo ragazzino. E Davide che era un chiquito, un chico Pequeño. Era proprio basso? Era realmente bajito. Aveva come 16 anni, si stima, secondo eh, gli ideologi, dicono che aveva più o meno 16 anni. Secondo los studi, più o meno, aveva 16 anni. Ed era corto di statura. Y era bajito. Si affronta con un gigante che era alto circa 3 metri. Si affronta con un gigante di 3 metri. Che era armato di tante armi. Che aveva molte armi. E aveva un'armatura addosso. Y tenía una armadura encima. E lui piccolo piccolo. E lui, ahí pequeñito. Aveva una mazza con una barra e delle pietre unas rocas contro un gigante che aveva spada, lancia, scudo contro un gigante con spada, lancia e scudos che Golia lo guardò e disse che Golia lo mirò e dijo vieni con un bastone, mi hai preso per un cane vienes con una barra, te crees che soy un perro però David con una, una fionda e una pietra però David con una onda e una roca uccise un gigante matò un gigante la vittoria non era perché Davide era bravo. La, David, eh, la, vittoria non era perché Davide era bueno. Non era perché aveva delle armi speciali. Non era perché tenía armas especiales. Non era perché intelligente. Non era perché era intelligente. Ma la vittoria era perché Dio era con lui. Sino che la vittoria era perché Dio si stava con él. E questo si vedeva, si sentiva. Y esto se veía y se E quindi ad un certo punto la gente inizia a dire. Y la gente de repente empieza a decir. Saulo ha ucciso mille. Saul mató mil. Però Davide 10.000. Pero David diezmil. E Saulo iniziò a essere geloso. Y Sa Saúl empezó a ser celoso. Invece di dire gloria a Dio, il Signore mi ha dato un genero che potrà essere un grande re. Invece di dire gloria a Dio perché Dio mi ha dato un... Genero. Ah, un yerno che può essere un gran siervo di Dio iniziò a perseguitarlo per ucciderlo. Empezó a perseguirlo para matarlo. E quindi Davide dovette scappare. Y David tuvo que escapar. E se ne andò a nascondere in una grotta. Y se fue eh, a escondere in una caverna, in una Però cueva. La Bibbia dice Pero la Bibbia dice che da ogni parte che in cada lugar correvano da Davide. Corrieron hacia David. Persone che erano distrutte. Personas que estaban destruidas. Persone che erano nei debiti. Personas que estaban en deudas. Persone che avevano le difficoltà. Personas con dificultades. Cercavano Davide e andavano da Davide. Buscaban David y iban hacia él. Perché andavano da Davide? Perché iban da David? Perché avevano visto che Dio era con Davide. Perché avevano visto che Dio stava con lui. E che cosa è successo? E che passò? Che Davide li ha trasformati che David los trasformò in un grande esercito. In un gran esercito. Un esercito che distruggeva i giganti. Un esercito che matava gigantes. Mentre Saulo doveva andarsi a prendere gli uomini forti. Mientras Saúl tuvo que, tenía que tomarse los hombres más fuertes. Perché la Bibbia dice che quando Saulo veniva un uomo forte, se lo prendeva per, come, per la guerra. Perché la Bibbia dice che quando Saúl mirava un uomo che stava forte, lo tomava per la guerra. La gente da sola andava da Davide. La gente sola iba de David. E non era forte. Y no era fuerte. Era anzi piena di debiti, piena di problemi. De hecho estaba piena di deudas, de problemi. Però quando andava da Davide. Pero cuando iba de David. Cambiava. Cambiava. Perché Dio era con Davide. Perché Dio stava con Davide. E un giorno mentre sta in una battaglia quasi rischia la vita Davide. Un día mentre stava in una battaglia quasi arriesga su vita. E dicono a Davide una cosa importante. Le dicono a Davide algo importante. Secondo Samuele 21:17. Secondo Samuel 21:17. Mas Abisai, hijo de Sarvia, le socorrió, e hirió al filisteo y, mat y mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, Porque no apagues la lámpara de Israel. Non spegnerai la lámpara de Israel. No apagues la lámpara de Israel. Loro avevano capito Ellos habían entendido che Dio era con David. que Dios estaba con David. e David stava ardendo in fuoco per Dio. David estaba ardiendo en fuego por Dios. e questo ardere in fuoco per Dio loro lo vedevano. Y eso arder se veía. Si vedeva perché c'era la passione di Davide per Dio. Si veía porque había la pasión de David por Dios. Un uomo che era un ragazzino. Un hombre que era un chiquito. Era basso di statura. Era muy bajito. Era stato cacciato e rischiava di morire. Lo habían echado y casi estaba muriendo. Diventò il più grande re di Israele. Si volvió el más gran rey de Israel. Perché ardeva di fuoco e di amore per Dio. Porque ardía de fuego por Dios. Dio sta cercando uomini e donne. Dios está buscando hombres y mujeres. Che ardano di passione per Lui. Che ardan de pasión por Dios. I versetti che abbiamo letto all'inizio di Mosè. Los versículos que hemos leído al inicio de Moisés. Mosè scende dalla montagna e il volto che risplende. Moisés baja de la montaña y tiene el, rostro que resplandece. E ogni volta che lui parlava con Dio aveva la faccia che gli risplendeva. E cada vez que hablaba con Dios tenía la cara que le resplandecía. E ogni volta che lui scendeva portava la parola di Dio. E cada vez que bajaba llevaba la palabra de Dios. Questo noi abbiamo bisogno. De esto necesitamos. Di persone che parlano con Dio faccia a faccia. De personas que hablan con Dios cara a cara. E che ci possono trasmettere la parola di Dio. Y que nos puedan transmitir la palabra de Dios. Non persone piene di ira, piene di risentimento. Y no personas llenas de ira, de resentimiento. Persone che parlano male degli altri. Personas que hablan mal de los demás. Quando sono brutti questi amici che tu ti vai e ti siedi. Quanto sono feos questi amigos que tú vas, te sientas? E si parlano male di questo, di questo e di quest'altro. Y te hablan mal de ese y ese y otro. Che cosa ti trasmettono? Che è lo che ti trasmettono? Ma quanto è bello quando tu incontri persone che sono state a, a parlare con Dio. Pero quanto è bonito quando incontri persone che incontrarono a Dio. E ti parlano di Dio. Y te hablan de Dios. E questo fuoco che Dio ha messo dentro di loro. Este fuego que Dios puso dentro de ellos. Accende anche il tuo cuore. También enciende tu corazón. Questo non è successo solo con Davide o con Mosè. Esto no solo passato con David o con Moisés. Anche nel Nuovo Testamento. O también nel Nuovo Testamento. Tu puoi leggere la storia di Giovanni Battista. Puoi leggere la storia di Juan el Giovanni Battista era un uomo che viveva nel deserto. Juan Bautista era un hombre que vivía en el desierto. Non esisteva Facebook. No existía Facebook. Non esisteva Instagram. No existía Instagram. Non esisteva internet. No existía internet. Non esisteva la televisione. Tampoco la televisión. Non esisteva niente eh, de comunicazione, neanche i giornali esistevano. No existía nada para comunicarnos, ni siquiera los jornales. Los Però la gente correva da Giovanni Battista. Pero la gente corría hacia Juan el Bautista. Perché la gente andava nel deserto a vedere un uomo vestito con pelle di cammello? ¿Y por la gente se iba en el desierto para un hombre vestido con piel de camello? Lo dice Gesù. Jesús lo dice. Giovanni capitolo 5 verso 35. Juan capitolo 5 versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Un da solo el desierto. Un hombre a solas en el desierto. que brullaba, ardeva por Dios. que quemaba y ardía por Dios. E la gente da ogni parte andava da Giovanni Battista. Y la gente por cada lado iba de Juan el Bautista. Per poter sentire la parola di Dio. Para sentir la palabra de Dios. Per poter ricevere il fuoco dello Spirito Santo. Para recibir el fuego del Espíritu Santo. Abbiamo bisogno di persone che bruciano di amore per Dio. Necesitamos de personas que ardan de amor por Dios. E basta il tempo della teologia. Ya se termina el tiempo de la teología. Basta il tempo dei modi umani di fare la chiesa ya se termina el tiempo de las maneras humanas para hacer la iglesia. Della religione. Della religione. Di 10 Ave Maria e 5 Padre Nostro. Di 10 Ave Maria e 5 Padre Nostro. Di questo santo che sta a Bari. Di questo santo che sta in Bari. O della Madonna di Guadalupe. O della ma, la, bueno, la Maria di Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Non abbiamo bisogno di questa religione. Ya no necesitamos de esta religión. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne che ardono per Dio. Necesitamos de hombres y mujeres que arden por Dios. In modo che la gente possa ricevere il fuoco e la parola che viene da Dio. Para que la gente pueda recibir el fuego que la palabra que viene de parte de Dios. Amen. Amen. Lo stesso passò con Eliseo. Lo mismo le pasó con Eliseo. Eliseo era il servo di Elia. Eliseo era il servo di Elia e aiutava Elia in tutte le cose che aveva da fare. E lo aiutava in cada cosa che tenía che hacer. Però quando Elia fu portato in cielo, Pero cuando Elías se fue al cielo, Eliseo ereditò l'unzione di Elia. Eliseo eh, tomò come herencia l'unzione. E gli altri profeti, gli altri discepoli dei profeti, y los demás profetas y los discípulos de los profetas, quando lo guardarono, cuando lo miraron, videro qualcosa di diverso. Vieron algo diferente. Secondo Re capitolo 2 verso 15. Seconda de Re capitolo 2 versículo 15. <clears throat> Y viéndoles los hijos de los profetas que estaban en Jerico de la otra parte, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieronle a recibir hasta inclinarse a él hasta la tierra. Avevano visto che Eliseo stava bruciando del fuoco di Dio. Habían visto que Eliseo estaba ardiendo del fuego de Dios. E si inchinarono davanti a Eliseo. Y se arrodillaron delante de Eliseo. Non era un'idolatria. No era un'idolatria. Ma era un rispetto. Sino che era rispetto. Ed un onore. Y un honor. Perché stavano vedendo. Viendo, che c'era un uomo che bruciava di amore per Dio. Che había un hombre che ardia di amor por Dios. La Shunamita riconobbe che era un uomo di Dio. La Shunamita reconoció che era un hombre di Dio. Il re di Israele lo mandava a chiamare quando c'era bisogno di miracoli. Il re di Israele lo mandò a chiamare quando si necessitavano milagros. Il re di Siria aveva paura di lui perché faceva sapere tutte le mosse della guerra. El rey de Siria le temía porque le hacía saber a sus hombres todas las movidas de la guerra. Naman el Siro dice. Naman el Siro dijo: Dios es con este profeta. Dios está con este profeta. Era un hombre que ardeva por Dios. Era un hombre que ardía por Dios. E quando noi ardiamo di amore per Dio, Y cuando ardemos de amor por Dios, la gente verrà a vederci bruciare. la gente vendrá a vernos arder. Come puoi aiutare la tua famiglia? ¿Cómo puedes ayudar a tu familia? Ardi di amore per Dio. Arde de amor por Dios. Come puoi aiutare i tuoi amici, i tuoi parenti? Pa- eh, sus- tus- te vendrà a verte arder. La storia è piena di questi esempi, La historia está llena de estos ejemplos, non solo della Bibbia. no solo en la In questa settimana leggevo la storia esa semana leí la historia di un eh, uomo di Dio de un hombre de Dios che si chiamava Gregorio il Taumaturgo. che si chiamava Gregorio il Taumaturgo. Il Taumaturgo. O il miracoloso lo chiamavano. O il milagroso lo chiamavano. Parliamo del terzo secolo Cristo. Tercer siglo después de Cristo. Lui fu nominato vescovo, fu mandato in una città. Lo nombrarono come vescovo e lo mandarono in una città. E lui arrivò in questa città che c'erano solo 17 convertiti. Y él llegó a esta ciudad que habían solo 17 convertidos. Era un periodo dove c'erano tutti pagani. había un periodo, o sea, era un periodo dove stavano tutti pagani. E lui arrivò in questa città. Y él llegó a esta ciudad. E iniziò a parlare di Gesù. Y empezó a hablar de Jesús. E ardeva di fuoco per Gesù. Y ardía de fuego por Jesús. E la gente iniziò a essere guarita, liberata. E la gente empezó a essere sanata sanada, librada. Ci sono testimonianze di risuscitazione di morti. Hay testimonios de resucitaciones de muertos. E un giorno il fiume è straripato. E un día el río, digamos, se salió al agua. E stava distruggendo tutta la città. Y estaba destruyendo toda la ciudad. E lo chiamarono. Y lo llamaron. Gregorio. Gregorio. Dio ti ascolta. Dios te escucha. Fai qualcosa. Haz algo. E la storia racconta y la historia cuenta che Gregorio si mise davanti al fiume che stava arrivando. Que Gregorio se puso delante del río que estaba llegando. Prese il suo bastone e lo piantò a terra. Tomò su barra e lo plantò nel suelo. E l'acqua si fermò. Y el agua se paró. Queste sono testimonianze. Son dei pagani. De los paganos. Che si convertirono. Che si convirtieron. Un'altra testimonianza dice Otro testimonio dice che dovevano costruire una chiesa, che tenían costruire una iglesia, però avevano bisogno di più spazio Però necesitaban más spazio. e quindi pregarono Y oraron e spostarono una montagna. y movieron una montagna. Non so se mi state comprendendo. Non so se mi entienden. Era un uomo che bruciava per Dio. Era un uomo che ardia per Dio. E quando era l'ultimo giorno della sua vita che stava morendo? E quando era l'ultimo día de su vida che stava morendo? Lui chiese una cosa. Él pidió una cosa. Dice, ho bisogno di un favore. Dice, necessito un favore. Contate quante persone in questa città ancora non hanno ricevuto Gesù. Quante, uh, eh, quantas personas en esta ciudad aún no recibieron Jesús. E furono e andarono a contare. Y se fueron a contar. Ed erano rimaste solo 17 persone che non si erano convertite a Dio. Y se quedaron 17 personas que no se habían convertido a Dios. Quando lui arrivò in questa città, ciudad, solo c'erano 17 convertiti. Solo habían 17 creyentes. Quando lui morì, Cuando él se murió, solo 17 non erano convertiti. Solo quedaban 17 sin convertirsi. Un uomo che aveva bruciato di amore per Dio. Un uomo che ardia di amor per Dio E aveva portato tutta una città ai piedi di Gesù. e aveva portato tutta una città ai piedi di Gesù È come se fra, fra 50 anni. Es como si en 50 años. Vengono qui a Valencia. Vienen aquí en Valencia. E dicono che cosa è successo negli ultimi 50 anni a Valencia. dicono che è en negli ultimi 50 anni en Valencia. Ah, in agosto del 2020. E in agosto del 2020 arrivarono dei pazzi dall'Italia. Llegaron unos locos desde Italia. Però bruciavano di amore per Dio. Pero ardían de amor por Dios. E iniziarono a predicare la parola. Y empezaron a predicar la palabra. E un giorno furono a mangiare a casa di alcune persone. Y se fueron a comer a casa de unas personas. E queste persone si rimasero bruciate anche loro dal fuoco. E las personas se, quedaron quemadas también por el fuego. E anche loro iniziarono a bruciare. Ellos también empezaron a arder. E poi iniziarono ad arrivare tanti. Empezaron a llegar muchos. Alcuni erano, venivano dall'Honduras. Algunos venivano de Honduras. Alcune venivano da Colombia. Alcuni de Colombia. Alcune dalla Spagna. Algunos de España. Però si iniziarono a riaccendere. Però empezaron a encenderse otra vez. Qualcuno nel loro paese era acceso. Alguien en otro paese si encendió. Però in Spagna si era spento. Pero en España se había apagado. Ma quando era arrivato al fuoco si è acceso di nuovo. Pero cuando llegó el fuego se encendió otra vez. E adesso che sono passati 50 anni cosa è successo? E ora che passarono 50 anni che pasó? Che sta bruciando tutta Spagna. Che tutta Spagna sta ardiendo. Non solo Valencia. Non solo Valencia. Tutta Europa. Toda Europa. E non si vende più la droga in Europa. Ya no se vende droga in Europa. E non ci sono più malati in Europa. Ya no hay enfermos Europa. E non sappiamo che cos'è il Covid. Y no sabemos qué es el COVID. Per fuori Europa ci sta, ma qua non entra. Afuera ah, de Europa sta, però qui non entra. È una cosa strana. È algo raro. Ardiamo in fuoco per Dio. Ardemos en fuego por Dios. E la gente verrà a vederci bruciare. Y la gente vendrá a vernos arder. Lutero. Lutero. Un monaco. Un, mon un monje in una piccola città. in una piccola città Ad un certo punto fuori la porta della chiesa mette una cosa, eh, un papel di carta. De repente fuori las puertas de la pone un papel. E sopra ci sono scritte 95 cose. Las no, e insieme stanno scritte le 95 tesis. Lui dice la Chiesa Cattolica si è corrotta. E dice la Chiesa Cattolica si è corrompiò. Queste sono le 95 mie tesi. Esse sono 1095 tesi. Se qualcuno mi dimostra che mi sbaglio anche solo su uno di questi punti. Se alguien me demuestra que me equivoco hasta solo en uno de estas. Io rientro nella Chiesa Cattolica. Yo me vuelvo en la Iglesia Altrimenti continuerò per il mio cammino. Si no seguiré mi cammino. Era un uomo che non pensava allo stipendio. Iglesia Católica uccideva un sacco di persone. Porque en esta época la Iglesia Católica mataba muchas personas. Però era un uomo che bruciava di amore per Dio. Pero era un hombre que ardía de amor por Dios. E senza telegiornali. Y sin uh, el tele... Il periodico. E senza uh, Facebook o internet. Sin Facebook, sin internet. Senza la televisione. Sin televisione. Tutta Europa fu cambiata da queste 95 tesi. Toda Europa fu cambiata por estas 95 tesis. Che cos'è che cambiò? Che è lo che cambiò? Non erano le 95 tesi. Non erano le tesis. Ma era un uomo che stava bruciando di amore e di passione per Dio. Sino che un uomo che stava ardiendo di amore per Dio. Un uomo che stava dicendo basta con la corruzione nella Chiesa. Un uomo che diceva basta con la corruzione nella Chiesa. Dobbiamo tornare a mettere in pratica la parola di Dio. Tenemos que poner en práctica la parola di Dio. George Whitefield. George Waterfield era un pastore inglese. Era un pastore inglese. E predicava fuori dalle chiese perché la gente nelle chiese non ci entrava più. E predicava fuori dalle iglesias perché la iglesia non entrava. Pensate che una volta andò negli Stati Uniti d'America. Pensate che una vez entrava negli Stati Uniti d'America. E c'è una testimonianza del presidente degli Stati Uniti d'America di quel tempo. E il testimone del presidente degli Stati Uniti di ese periodo che dice che a un chilometro di distanza che dice che a un chilometro di distanza riuscirono a, riuscivano a sentire la predicazione di George Waterfield podían escuchar la predicación de, George Waterfield senza amplificazione sin amplificación senza microfono sin microfono ad un chilometro di distanza a un chilometro di distanza si ascoltava la predicazione di quest'uomo si escuchaba la predicación de este e un giorno iniziò la predicazione, iniziò a leggere un versetto. E un giorno empezó la predicazione, empezó a leggere un versicolo. Ebrei 9:27. En Hebreos 9:27. E disse, è come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta. E dice, "E de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez. E all'improvviso si escuchò. Y de repente se escuchó. Ah! Ah! <laughs> e andarono a vedere. Y fueron a ver. E un uomo era morto. Y un hombre estaba muerto. E quindi rifermarono la riunione, riniziarono la riunione. Y empezaron otra vez la reunión. E George Waterfield lesse di nuovo. Y George Waterfield leyó otra vez. E come è stabilito. Y de la manera que está establecido. Gli uomini muoiono una sola volta. A los hombres que mueran una vez. Dopo viene il giudizio. Y después el juicio. E all'improvviso. Y de repente. Ah! Ah! Era morto un altro uomo. Había muerto otro hombre. E quindi elesse per la terza volta. Y le por tercera vez. E come stabilito. Y de la manera que está establecido a los hombres. Gli uomini moriranno una sola volta. Que mueran una vez. E dopo verrà il giudizio. Y después el juicio. E si sentì la terza volta. Ah! Y se sintió por tercera vez. Ah! Un altro uomo era morto. Y otro hombre estaba muerto. E la gente iniziò a correre, a piangere. Y la gente empezó a correr y a llorar. E a chiedere perdono a Dio per i propri peccati. Y a pedirle perdono a Dios por sus pecados. Perché che non lo sappiate o non lo sappiate, fratelli e sorelle. Porque que lo sepáis o no, hermanos. Alla fine di questa vita, Al final de esta vida, ci aspetta un giudizio davanti a Dio. Nos espera un juicio delante de Dios. E se noi non facciamo quella che è la volontà di Dio, y si no hacemos su voluntad, andremo all'inferno. Iremos al infierno. Perché l'inferno è reale. Perché l'inferno è reale e tutti quelli che non seguono la, gli ordini di Dio, i comandamenti di Dio. e tutti quelli che non seguono i mandamientos di Dio Gli aspetterà un'eternità nel fuoco. Le esperará una eternidad en Ma oggi ancora c'è misericordia. Pero hoy hay una misericordia. Oggi ancora possiamo avere da Dio il perdono. Hoy aún podemos tener el perdón de parte de Dios. Oggi ancora possiamo cambiare la nostra vita. Hoy aún podemos cambiar nuestra vida. Ed evitare di morire. Y evitar de morir. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Era un uomo molto strano. Era un uomo poco raro. Non era un uomo carismatico quando predicava. Non era un hombre carismatico quando predicava. Prendeva il foglio di carta e leggeva. Tomava il papel e leia. E c'è una predicazione. Una che l'hanno studiata tantissime persone. Che la studiarono muchas personas. Però non hanno riuscito a capire perché, che cosa aveva di speciale questa predicazione. Però non lo che tenía di speciale questa predicazione. E anche io per curiosità sono andato a vederla. Yo también por curiosidad fui a verla. E realmente non ha niente di speciale. Y realmente no tiene nada de especial. Sembra più uno studio biblico che una predicazione. Parece más un estudio bíblico que una predicación. Però mentre lui stava leggendo. Pero mientras él estaba ahí leyendo. E stava spiegando. Y estaba explicando. Che c'è un giudizio. Que un juicio. Con un fuoco eterno. Con un fuego eterno. E diceva che Dio soltanto ci sta mantenendo ancora in vita. E diceva che solo Dio nos sta quedando con vita. Nella sua mano. En su mano per evitare di farci morire e andare all'inferno. Para evitar que mo mm, moriamos, nos vamos al Per darci il tempo ancora oggi di pentirci. per darnos aún il tempo di pentir, arrepentirnos. Ma nel momento in cui Dio toglie la, la sua mano. Pero cuando Dios quita su mano. Noi possiamo cadere nell'inferno e morire per sempre. Podemos caer en el infierno y morir e mentre lui stava leggendo questi passi, cosas, la gente si, si, aggrappava ai pilastri della casa. La gente si agarraba a los pilastros casa. Della chiesa. Della iglesia. Piangendo. Llorando. Perché vedeva sotto i suoi piedi l'inferno che li voleva inghiottire. Perché vedeva bajo sus pies el infierno que quería tomarlos e si pentivano dei loro peccati davanti al Signore. Y se arrepentían de sus pecados delante de Dios. Che cos'era che toccava la gente? Che es lo che toccava a las Non era la predicazione. Non era la predicazione. Non erano le parole. Non erano le parole. Ma era un uomo che stava ardendo in fuoco per Dio. Sino che un hombre che stava ardendo in fuoco per Dio. Ardi in fuoco per Dio. Arde in fuoco per Dio. E la gente verrà a vedere come ardi. y la gente vendrá a ver cómo ardes. ¿Cómo podían tener este fuego encendido? Segundo Corintios 3:18. corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Noi riflettiamo quello di cui ci nutriamo. Nosotros reflejamos lo um, que comemos. Se tu ti nutri ogni giorno di eh, calcio, calcio, calcio, calcio, Si cada vez te nutres con calcio, calcio, eh, eh, il calcio. vas a reflejar calcio. Si tu te nutri ogni giorno di pornografia, pornografia, pornografia, Bueno, si te nutres cada día de pornografía, pornografia, pornografia, pornografia, rifletterai questo. Vas a reflejar eso. Se ogni giorno tu ti nutri di cisme, di parlare con gli altri. Si cada, vez te, si cada día te nutres de chismes, de hablar con los demás. Rifletterai questo. Vas a reflejar eso. Perché noi riflettiamo quello di cui ci nutriamo. Perché noi riflettiamo lo di cui comamos, comemos. Se tú te nutrirai sempre di lavoro, lavoro, lavoro. Se sempre te vas a nutrir de trabajo, de trabajo, trabajo. Parlerai sempre del lavoro. Solo vas a parlare di eso. Ma se tu ti nutrirai di Dio, Dios, se ti nutrirai della parola di Dio, Dios, allora come Mosè, Moisés, la tua faccia risplenderà, la gente lo vedrà, La gente lo va a vedere. Uomini che ardono in fuoco. Hombres que arden en fuego. Mosè sul monte parlava con Dio. Moisés en el monte hablaba con Dios. Scendeva e portava a Dio. Bajaba y llevaba a Dios. Davide dice che cantava a Dio la mattina, il mezzogiorno e la sera. Davide decía que, uh, dice che cantava a Dio la mañana, mediodia e la noche. E quando affrontò quel gigante. Cuando enfrentó al gigante. Disse tu vieni a me con le armi. Dice tú vienes conmigo con armas. Ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. Pero yo vengo contra ti con el, el nombre del Eterno Oggi ti abbatterò loro ti taglierò la testa. Hoy te voy a, a ganar y te voy a cortar la cabeza. Eliseo. Eliseo. Era un uomo che stava pregando con Dio. Era un hombre che stava orando con Dios. La Bibbia dice che lui orava, pregava intensamente. La Bibbia dice che él orava intensamente. Così come Elia. Come Elias. Uomini ripieni di Spirito Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo. Che bruciavano di amore per Dio. Che ardian di amor por Dios. Come posso accendere quindi il mio cuore per Dio? ¿Cómo puedo encender mi corazón por Dios? Un incendio si verifica quando si verificano tre cose. Un incendio se puede verificar con tres cosas. Ci devono essere tutte queste tre cose per generare un grande incendio. Hay, se necesitan estas tres cosas para hacer un gran incendio. La prima è un posto secco. Un lugar seco. Per questo molti incendi succedono di estate. Por esto muchos incendios pasan en verano quando non c'è molta pioggia. Cuando no hay mucha lluvia. E le foglie si seccano. Y las hojas se secan. E lì il fuoco si può allargare molto facilmente. Ahí el fuego se puede alargar, um, se puede expander muy fácilmente. La seconda di cui abbiamo bisogno è che ci sia qualcuno che accenda una fiamma. Lo segundo es que necesitamos alguien che encenda una fiamma Perché se non c'è una fiamma. Porque si no hay una llama. Anche se le foglie sono secche. O sea, también si no hay, uh, bueno, también si hay hojas secas. Non si bruciano. Non si quemano. Però anche se ci sono foglie secche c'è una fiamma. Pero también si hay hojas secas hay una llama. C'è bisogno di una terza cosa. Necesitamos de una tercera cosa. C'è bisogno di un vento. Un viento. Questo vento che va a alimentare questo fuoco. Un viento che alimenta ese fuego. E quindi se tu vuoi vivere nella parola, acceso nel fuoco di Dio. Por eso si quieres vivir encendido en la palabra de Dios. Hai bisogno di queste tre cose. Necesitas de estas tres cosas. Un cuore assetato di Dio. Un corazón con sed de Dios. Un cuore che vuole di più di Dio. Un corazón que quiere más de Dios. Un ministro di fuoco che ti accenda. Un ministro de fuego que te encienda. E quindi stiamo accendendo stamattina. E qui ti stiamo accendendo stamattina. Col fuoco dello Spirito Santo. Con el fuego del Espíritu Santo. E poi abbiamo bisogno che il vento soffi. Y luego necesitamos que el viento sople. Che lo Spirito Santo soffi. Che lo Spirito sople. Che lo Spirito Santo porti le persone. Che lo Spirito lleve las personas. Che lo Spirito Santo parli alla gente. Che lo Spirito le hable a gente. Che lo Spirito guarisca. Che lo Spirito sane. Uomini che ardono per Dio. Hombres que arden por Dios. Donne che ardono per Dio. Mujeres que arden por Dios. Ragazzi che ardono per Dio. Jóvenes que arden por Dios. Chiese che ardono per Dio. Iglesias que arden por Dios. Di questo abbiamo bisogno. De esto necesitamos. E questo è quello che Dio sta chiedendo per questo tempo. Y eso es lo que Dios está pidiendo por este tiempo. Una chiesa che arda in fuoco per lui. Una iglesia che arda in fuoco per lui. Che questa mattina si possa accendere dentro di noi una fiamma. Que esta mañana dentro de nosotros se pueda encender una llama. Io vorrei avere un momento per pregare. Quiero tener un momento para orar. Tutti quelli che vogliono essere accesi del fuoco dello Spirito Santo. Todos los que quieren ser encendidos por el fuego del Santo. Salutiamo i fratelli che ci seguono su internet. Salutiamo los hermanos in diretta.